Merhaba, ben Ozan ve bu bölümde Mixolydian modunu inceleyeceğiz. Mixolydian modu bitiş seslerinin sonuncusu kabul edilen G-Sol üzerinde kuruluyor. Bu aynı zamanda dördüncü bitiş sesi olduğu için adına Tetrardus da deniyor. Otantik Mixolydian'le başlayalım. Mixolydian'e kadar ki olan modlarda bitiş sesi ile beşli ve dörtlü türlerinin örtüştüğünü görüyoruz. Örneğin birinci bitiş sesindeki Dorian yine birinci beşli ve dört ütüleriyle kuruluyor. Bu Frigyen ve Lydian modları için de geçerli. Ancak Mixolydian'e gelindiğinde bir sorunla karşılaşıyoruz. Hatırlarsanız dört tür beşli varken sadece üç dört ütürü var. Mixolydian modu için yine birinci dört ütürünü kullanıyoruz. Bunun için bitiş sesi G üzerine dördüncü tür beşli olan utre mi fa solu kuruyoruz. Ardından D üzerinde birinci dörtlü türü olan re mi fa sol'u ekliyoruz. Dorian ve Lidyan modlarında olduğu gibi beşli ile dörtlünün eklendiği yer bu mod için de önemli. Günümüzde re dediğimiz bu sese Guido sisteminde D, La, Sol, Re deniyor. Şimdi otantik miksolidyen modunu bir ezgiyle inceleyelim. Dicite pusilanimes confortami et nolite timere, et Deus noster veniet, et Et salvabit nos. Ezgi bitiş sesi G sol'de başlamış ve bir ton altındaki F Fa'ya inen bir süsleme yapmış. Otantik modlarda bitiş sesinin bir ton altına inebildiğini daha önceki örneklerde görmüştük. Arkadan gelen pusillanime sözcüğünde ezgi beşlisine çıkmış. Ve yine arkasından gelen konfortamini sözcüğünde ezgi oktavına değmiş. Yani daha ilk üç sözcükte modun şemasını görebiliyoruz. Timmere sözcüğüyle biten cümlede Ezgi Beymi'de kalış yapıyor. Modal hassasiyeti yükselmiş dinleyiciler Beymi'deki bu kalışı Frigyen moduyla özdeşleştirebilirler. Bir sonraki cümlede yine beşli ağırlıklı bir deklamasyon görüyoruz. Son kısımda ise muazzam güzellikte bir şey yaşanıyor. Ezgi bitiş sesinin altındaki FF'da başlayıp günümüzdeki majör akorlar gibi güçlü çıkışlar yapıyor. Ve bu FF'ye özgü sesleri güzel bir karşıtlık yaratıp G sole inerek bitiyor. Her ne kadar bu motif çok ileriki yüzyılların müzik dilini andırsa da Gregorian ezgilerinde de ara sıra kendine yer buluyor. Sekizinci ve son mod olan plagal miksolojinin şeması yine otantikteki dörtlüsünün bir oktav alttan kurulması ile elde ediliyor. Yani bitiş sesinin dörtlü altından. Burada R'den R'ye bir dizi oluşuyor ve bu ilk bakışta otantik Dorian'ın dizisini çağrıştırabilir. Ki belki de tek ortak yönleri bu. Otantik Dorian'ın bitiş sesi D DR iken plagal miksolidiyen G sol üzerinde bitiyor. Otantik Dorian ezgileri beşlisi Ala'yı severken plagal miksolidiyen ezgileri dörtlüsü C fa'yı seviyor. Yani gezindikleri ses bölgesi ortak olsa da bitiş sesleri ve ezgi karakterleri ayrı olan iki moddan bahsediyoruz. Bakalım örneğimiz bu ayrımı belli edecek mi? Spiritus Sanctus docebit vos, alleluia. Quecumque dixero vobis, alleluia, alleluia. Parçanın başındaki spiritus sözcüğünde ezgi alt dörtlüsünde gezinmiş. Ve hızla bitiş sesinin üstündeki bölgeye ilerleyip vos sözcüğünü dörtlüsü cfa ile tamamlamış. Arada bitiş sesine inen bir alleluya var. Sonraki cümlede yine ağırlıklı olarak cfa'da gezinen ezgi vobis sözcüğünde bitiş sesinin altındaki f'fa'ya iniyor. Böylece üçüncü beşli türünü oluşturarak sanki Lidyen modunu çağrıştırıyor. Buna benzer fe-fa geçişini önceki parçada da görmüştük. Ezgi buradan yine sevdiği C-fa'ya çıkıyor ve bitiş sesi G sura inerek karar veriyor. Miksolidyen modu bitiş sesi G sol üzerinde 4. tür beşli ile 1. tür dörtlü ile kuruluyor. Otantik miksolidyen ezgileri beşli ile dörtlünün eklendiği D notasını severken Legal miksolidyen ezgileri dördüncüsü C'yi tercih ediyor. Otantik miksolidyen heyecanlı, şehvetli ve yer yer kızgın ifadelerle tanımlanıyor. Jüpiter'in babası Satürn aynı zamanda bu modun gezegeni sayılıyor. Plagal miksolidyen için ılımlı, tatlı ve yeri geldiğinde ciddi bir havası olduğu söyleniyor. 16. yüzyıl müzik yazarı Fink, bu modu kocasının öfke ve galeyanını yatıştıran kadının tatlı sözlerine benzetiyor. Hatta halk arasında plagal miksolidiyen gibi tatlı dilli olmak diye bir deyim oluşuyor. Böylece 4 bitiş sesindeki 8 Gregorian modunu incelemeyi tamamlamış bulunuyoruz. Hoşçakalın.